маслает, как вроде как приписали. новье зубчики зубчики на новье даже не видно что тут стык стык не видно вот очень хорошая стыковка новые почти там вообще не пользованный по моему хороший бобиник эх ё-моё на камеру-то неудобно тупизм так Та ти що, нульц. Практически в идеале.